магнит жебеси кичинекей турактуу магнит магнит эркин кыймылдаса анда анын түндүк уюлу жердин географиялык түндүк уюлуна карай бурулат магнит жебесине тилке магнитин жакындаталы жебенин түндүк уюлу магниттин түндүк уюлунан түртүлүшүүдө магниттин ар түрдүү уюлдары тартылышат бир түрдүү уюлдары түртүлүшөт